informar amb absoluta transparència que acabo de signar el decret d'alcaldia que permet portar els pressupostos al plenari del proper 23 de desembre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 un pressupost. Creiem que aquests, honestament, són uns bons pressupostos, són els pressupostos més socials que ha tingut eh, la ciutat. Són uns pressupostos que amplien la inversió i que no retallen. Estem aquí per fer que la, la ciutat funcioni. Barcelona no es pot aturar. La ciutat ha de funcionar, la ciutat té necessitats urgents que no poden esperar i qui tenim responsabilitat de govern Evidentment, el que hem de fer, sobretot, és rendir comptes a la ciutadania i fer el màxim possible perquè aquesta ciutat utilitzi els seus recursos per posar-los al servei de la gent i dels molts projectes urgents que hi ha en els barris d'aquesta ciutat. I per això, evidentment, sí que l'arriba la qüestió de confiança, insisteixo, no és la meva opció, però no em fa cap por. Si l'hem de plantejar, es planteja.